Ayike webahlali lana nginizela nezindaba zikaSomizi lapho kade ezikhiphile khona bele entabeni zase-Ireland benomihlali Ndamase noLeroy Simba Sibambe eh beyikhiphile khona beyozi enjoya phela njengabangani bebonke unomihlali nje bavele esasolwa ukuthi umoshela phansi imizi yabantu uyi-home wrecker koda-ke hhayi bo ntombazane qoma uma ukuthi ithuba liyavuma angeke sakubuyisele emuva sithi ungakwenzi okwenzayo girl okay-ke bahlali ngaphambi kokuba ngiqhubeke imani-ke ngithatha ithuba-ke ngibongele usithelo shozi othe waphakamisa iqhaza lakhe naye ukuzibongela ukuthi nimsekile bahlali nambonisa ukuthi engomunye naye wesimama othe wahlukumezeka njeba siyazi ukuthi uke waba sey'nkingeni ezingakanani nomndeni wakampisane kodwa utheme ethatha isinyathelo athe uyasithatha ngokuthi avikeleke nomkhankaso athe wawuthatha ukuthi wokuthi avikeleke nabanye bavikeleke aba abasahleli phansi kwayo le ngcindezi namseka naba naye so ngalokho uthi uphakamisa ukuzibongela ngingabi mude-ke bahlali ake ngibuyele evidweni layo-ke phela engiyenzayo ngosomizi azothi mebuya lapho ohambeni lakhe ezozithela esigaxeni sendaba engaka evezwa umohale ngomshado wabo Thank you. Mzikela hlala uthe waziphostela nkosi yami isithombe sakhe ku-Instagram lapho kade bezikhiphile nomihlali nomyeni wakhe lo phela osolakala ukuthi ungumyeni wakhe uLeroy Sidaba ukuthi bebezikhiphile bele e-island beshawa umoya awu kanti lapho akazi yena ukuthi ngemuva la uMohale ukhipha zonke iy'ndaba zakhe ezimbi ebezenzeka kulo mshado wabo phela lo owafeyila lo owaphela ukhiphe konke nje bakunjalo Nkosi yami lapho yena akazi uyizi-enjoyela impilo lapho la ekhona akanankinga akana-stress uya-enjoya usomizi lapho iy'ndaba zomshado wakhe ukuthi uMohale kahle kahle ubefuna ukumphathisa komntwana wakhe hhayi shuthi ngoba kade kuwumakoti wakhe ubemphathisa komntwana wakhe ubengumntwana wakhe kahle kahle shuthi ubedlala lowo ndima ukuthi ufuna abhawele umthetho wakhe amlalele lokhu akushoyo enze ngendlela asho ngayo ngoba ukhuluma iy'nkulumo zakhe phela uMuhale ngendlela abeka ngayo athe wabeka ngayo ku-reality show yakhe ukuthi ubemthrita njani, ubemphatha njani. Ngangokuba kuze wabeka-ke vele uMohali ukuthi nomunye owumngani wakhe omkhulu uze wabeka ukuthi hhayi ngoba naku bebangani noSomizi, indaba zomhlongo isibongo sakhe phela uSomizi. Okusho ukuthi ingodumo mina ngiyibone kanjani ukuthi ingodumo hlambe lwesibongo lolo lenza ukuthi babe-close kusho ukuthi kahle kahle hhayi ngoba e-right uSomizi, kusho ukuthi ey'ntweni azenzayo. Sonke bahlali lokho singeke sikujikeke-ke nangoke futhi uziphostele-ke nethombe egqokile stylish emuhle lapho entabeni engazwile ehambile nomihlali umihlali lapho bebe naye bemusha ukuthi she's a home wrecker um ukudicilela phansi imizi yabantu eh uyabo nje ayikho into e-right ade beyisho ngaye Kodwa-ke kuthe kusomizi bakhona abaphinde baphosta ukuthi uyiSarafina um ulwile impela kuSarafina so manje useya-enjoya-ke izibusiso Nkosi yami. Waphinda futhi nabanye bakhuluma-ke ukuthi eh, akangamoshi isikhathi hamba uye-Ireland uyozi-enjoyela i-cocktail lapho akunankinga. abanye futhi nomunye futhi wabebeka ukuthi bahlali um uyakholela ukuthi amadlozi kuyaye kuthiwe umuntu upassed on ukuthi nje udlulile emhlabeni kodwa awakhe uyabona ukuthi hhayi afile ngokuthi shuthi yena abambusisi yena ngendlela ekubusiseka ngayo nkosi yami usomizi ngoba noma ethi uyadicileleka phansi kodwa hhayi bo ama-blessing imaye phezu kwakho aphezu kwakho nje akukho ukuthi siwabuyisele kuphi nakuphi aphezu kwakho uzuleke nje uyi-enjoyile impilo uyale nalena so-ke bahlali uhambile-ke kanjalo-ke usomizini noma ihlali nalowo husband ongakabi sho ukuthi uhusband wakhe ngampela umlobolile noma they are still boyfriend and girlfriend akakaqondakali kodwa nje bebezikhiphile be bese island bezi enjoyela impilo lapho baphosta iy'thombe okubuhlungu-ke ngoba usomizi phela mebuya la uzobuyela kwisubhu le athe umohale wayikhipha wayibeka ba esigangeni ukuthi kahle kahle impilo ade beyiphikisana ibinjani usomizi kahle kahle uyindoda enjani no ungukhwini onjani ngoba phela udlala indima yabesimame bahlali. Ningixolele nami ukuthi ngithe uyindoda enjani, ukuthi uyikhwini enjani uSomizi wakuveza konke nje obala the way kungakhona bahlali. Koda-ke asithembe uSomizi usebe kule industry for isikhathi eside akasathena down lutho uSomizi u-strong-o lo baba. uStrongo akazwile and meyizenzela into zakhe uyazenza akabi na stress uyaqhubeka nje nempilo eh bahlali muvumeleni aqhube impilo yakhe enze konke ngendlela afisa ngakhona makuwukuthi ke nina khona lapho nibona khona ukuthi akahambi kahle Lokho kusezandleni zenu ebahlali ukuthi nikulungise kodwa thina-ke asazi webahlali. Mina nje bengithi ngidlulisa leso sitori ukuthi nansi indaba la usomizi ubezikhiphile wahamba waya ko-Ireland eyo-enjoya impilo. Nina-ke bahlali niyibona njani le ndaba bahlali? Hhayi-ke bahlala-ke nami nginqamuke-ke lana bahlali ngingaze ngibe ngime ngibe mude le ngibhekelele. Ngicela ukuba-ke nina-ke kube yini enizokhomenta ukuthi uSomizi noMohale wekade bephikisana impilo enjani uma nithatha ukuyibuka le ndaba ngoba ukhiphe zonke izindaba ukuthi ubemphatha njani nabanye vele aba-close naye baze bakhulume ukuthi ubengumuntu ungumuntu onjani hhayi ngoba e-right kodwa nje uney'nkinga left and right. Koda-ke kuzothiwani ngumuntu uyaphila naye lapha emhlabeni. Ngicela-ke bahlali ningakhohlwa ukuthi ningi-subscribe-ele, ningi-like-ele, nifolowe, nenze konke nje okuhle okufanele bahlali. Ngiyanithanda Ulay.